Astăzi vreau să vorbesc despre a înșela și mulțumesc, Carmen. Uh, pe harta mea, nimeni nu poate să înșele pe altcineva decât pe el însăși sau însuși. Uh, asta înseamnă a înșela, a te înșela pe tine. Pe oricine crezi că ai înșelat, de fapt nu înșel pe cea persoană, ci pe tine te înșeli. Și înseamnă a nu-ți da șansa de a, de a învăța să te iubești pe tine. Asta înseamnă a înșela pentru mine. Pentru tine ce înseamnă a înșela? Pa!